1552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်နတော်လာပြီကျော်73ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့သာသနာသောတာယုံအကြောင်းတိုက် အတွင်ဝယ်29ချိန်မြောက်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်မရယာစင်ကုနှမြို့နယ် ရွှေရှင်နိကာယဝိနည်းပါဠဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မရိယာမြို့အမှတ်နှစ်ဘရင်တော်ရက်တာကိုကျော်သူဝင်းသူရိန်ဝင်းလင်းထက်ထက်ဝင်းဒူအောင်ပေါင်းဆိုင်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့် ဒီကနေ့ညဟောကြားမိတရား၏အမိမှာလူဖြစ်ကျိုးနတ်ပါစေစေတနာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကိုမဟောကြားမီမနာယူမီရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံအာယုပြုကတိကျုဖတ်ဆိုအတော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွှေပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝဣချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့် နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပယ်မေယံရည်အတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါ အတိဒဂရာဏိဥစ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးရရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ ကတောဘဝတဏ္ဍကျိတ်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတတတဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအား နမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည် အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတတည်းလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ပါစေ ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘဝရထားကြတာအလုံးလည်းကြားဘူးကြတယ်မနုဿတ္တဘာဝထုံလဘောလူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်တဲ့ရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုအခုရထားကြပြီဘာလို့ကြမလဲလူတွေကပြောကြတယ်စီဝါဥစ္စာလေးတိုးတက်လို့ကျမ်းမာလို့ခေချင်းနေကောင်းလို့ ပျော်ရွှင်နေထိုင်ကြလို့ရှိရင်လူတွေကလူဖြစ်ကျိုးနှက်လိုက်တာနဲ့ပြောကြတာတကယ်လူဖြစ်ကျိုးနှက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမှ လူဖြစ်ကျိုးနှက်တယ်လို့ပြောရမလဲလူဝါကြီးဟာရခဲ့တယ်မနုတ္တတဘောတုံလဘောဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုကြားနေရတဲ့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဟာလူဝါရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြားဖို့နေကြတယ် ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကလည်းပဲတန်တရားဝင်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကနေ့ကမ္ဘာလူဦးရေကတိုးနေတာများနေတာ။တိုးနေတာများတော့လူဘဝရခဲ့တဲ့ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့အတွေးချော်မိတတ်တယ်နော်။ကမ္ဘာလူကြီးကဒီနေ့တန်ပေါင်း900ကျော်သွားပြီ တွက်တဲ့လူတွေကလည်းတွက်တယ်ကဘာကြီးမှာကျွေးနိုင်တဲ့လူဦးရေဘလောက်ပဲရှိတယ်တန်ပေါင်း9000ကျော်သွားလို့တန်ပေါင်း1000တော့ရောသွားရင်လူတွေဟာငတ်ကုန်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတွက်တဲ့လူတွေလည်းတွက်တယ်တွက်ပြီးတဲ့အခါကျတွက်ရုံနဲ့မကဘူးတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ family planning လို့ခေါ်တယ်သာသမီလျှော့ပြီးတော့ယူချတယ်တယောက်ပဲယူမယ်နှစ်ယောက်ပဲယူမယ်ဆို အဲ့ဒီသဘောကဘာကို ပြောနေတာတော့ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေလူဘဝလာခွင့်မပြုဘူးလို့ပိတ်ထားတာနဲ့မတူဘူးလားဆိုးလိုက်တာနော်လူဘဝဆိုတာရခဲ့ပါတယ်ဆိုလို့လာခြင်းတဲ့လူတောင်မှမလာရအောင်စီမံကိန်းနဲ့ပိတ်ဆို့နေတာမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားလာခြင်းတဲ့လူတွေလာပါစေလူဘဝဆိုတာအလွန်ရခဲ့ပါတယ် ဘုရားမြတ်စွာကဟောတယ်လူဘွားဆိုတာအယွန်လွန်ရခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဘလောက်ပဲလူကြီးတိုးတိုးတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နဲ့နှိုင်းစာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတာလို့မရလောက်မကွာခြားဘူးလားကွာခြားပါတယ်ကွာခြားတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ကလေးတွေနဲ့ဆိုပါစို့ ကောင်းသေးသေးလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွဲစိတ်တွင်တတွင်မှရှိတဲ့ပွဲစိတ်ဥယျာဉ်နဲ့လူဥယျာဉ်နဲ့နှိုင်းစာကြည့်မယ်ပွဲစိတ်တတွင်မှရှိတဲ့ပွဲစိတ်အကောင်ဥယျာဉ်ဒီဒါတတွင်နဲ့ပြောတာနော်ကဘာမှာရှိတဲ့လူဥယျာဉ်တဲ့မများပေဘူးလားအေးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့လူလောကမှာတတ္တဝါတွေကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာ ဘယ်မှာအနေများတယ်လဲလို့ဆိုရင် အပယ်လေးပုံမှာအနေများကြတယ်လူဘဝလာတယ်ဆိုတာခဏလေးခဏလေးအလဲရောက်တယ်လို့ပဲเนาะခဏလေးလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စัจ jaro အပါယတကဂိဟသရိတာတဲ့ရှိကစကလုံးလေးတစ်ခုထဲတယ်ပမတ္တသနာမစัจ jaro အပါယတကဂိဟသရိတာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမိမိလျော့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အပယ်လေးပုံဟာ ကိုယ်အိမ်နဲ့အလားတန်တူတယ်ကိုယ်အိမ်ဆိုတာပဲဘယ်နေရာပဲသွားလဲလဲပြန်ရင်ကိုယ်အိမ်ပြန်နေကြတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးမြတ်စွာဘုရားကထိုထိုတုတ်တန်တွေမှာဟောထားတဲ့ထဲမှာလည်းပဲရှိတယ်လူဘဝကတည်သွားပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်တဲ့လူ အမတန်လဲပါတယ်တဲ့ လူဘဝကသေပြီးတော့အထက်နတ်ပြည်တွေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမတန်လဲပါတယ်တဲ့များတာကတော့လူဘဝကသေပြီးတော့အပယ်လေးပုံသွားတာတွေကများတယ်တဲ့ကဲအပယ်လေးပုံဆိုတာတန်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော် ရှိတဲ့လူတွေတတ်တတ်လွတ်စားတဲ့လူတွေအသာထားတနေ့တန်ပေါင်းမြောင်များစွာတတ္တဝါတွေတတ်ပြီးတော့လူတွေအတွက်သေးနေကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့လား အဲ့တော့တရိษံဥယျာဉ်တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရိษံအမျိုးအစားကလည်းမရေမတွက်နိုင်အောင်များတယ်ပင်လယ်ထဲကရေတတဝါပဲကြည့်လိုက်အောင်အများကြီးတရိษံတွေစားလူတွေကမွေးလို့ရှိရင်တလောကဂျာနယ်တစ်ခုတည်းပါတယ်ခွန်နှပြူးမွေးတာရှိခွန်နှမွားဒါအများဆုံးပဲဖြစ်မယ်နော်လူတွေမြင်ကြတဲ့ခွေးတွေတို့ ဆိုလို့ရှိရင်မကဘူးဒီတဲ့ပို့တယ်ငါးတွေဆိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ငါးတစ်ကောင်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးဥပေါင်းအမြောင်များစွာအဲ့တော့ဒါတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောဆိုတာမဟုတ်ပေဘူးလားဟုတ်ပါတယ်နော်တထောင်မှတယောက်လူဖြစ်ဖို့ခင်းပါတယ်တထောင်မှတယောက်လူဖြစ်ဖို့ခင်းတယ် ဒီလောက်ခဲရင်နဲ့လူပုံလူဝါကြီးကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့လာခြင်းလို့တော့မလာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းပါဘူးเนาะအေးမလာရဘူးဆိုပြီးတော့တားနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့အတားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအတိတ်ဘဝကပါဏာတိပါဒကံကြီးထွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဏာတိပါဒကံလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ဒီလိုယူဆနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား လူဘဝလာခြင်းလို့ခေါင်းပြူလာတာတောင်မလာနဲ့ဆိုပြီးတော့အတားခံလဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ဥပဒေနဲ့ပဲအဘောရှင်လုပ်တယ်လို့ခေါ်ဥပဒေနဲ့ခွင့်ပြုတာဘောရှင်လုပ်တယ်ဆိုအေးလူလောကလူဦးရေတွေများတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကို တားဆီးနေကြတဲ့လောက်ရတစ်ခုကတော့မှားရနေပေါ့ ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့ကံကောင်းလို့လူဘဝရောက်လာကြပြီလူဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်မတရားမှခင်းနေဆရာဝန်တယောက်ကပြောဘူးတယ်ဒီဟိုကျောင်းကဒေါက်တာဝါပေါလရဟုလာဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ Hot the Buddha Talk ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာလို့မြန်မာလိုလည်းပြန်ထားတာရှိတယ် အဲ့ဒီ hot Buddha thought ထဲမှာလူသားတွေအကြောင်းမှရေးထားတာလူဘဝဟာအမတန်ရခဲ့တဲ့ဆိုတာရေးထားတယ်ပမာမာတွေပြောကြတယ်ဓမ္မပြေကအတ္တစင်လူပြေကအတ္တစင်လူပြေကအတ္တစင်ထောင်ထားဓမ္မပြေကအတ္တစင်ချလိုက်အဲ့ဒီအပေါ်ကချလိုက်တဲ့အဖျားနဲ့ လူပြေကထောင်ထားတဲ့အဖျားနှစ်ခုထိကောင်းထိလိမ့်မယ်လူပြေရောက်ဖို့ရအမတန်ခဲတယ်လို့ခဲရင်တာတခုပြောပြခဲရင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုနော်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာတော့လူဘဝဘလောက်ရခဲ့တဲ့ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောတာတော့လို့ဆိုရင်အပေလေးပုံရောက်သွားပြီးတဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်လူဘုံကိုပြန်ဥလဲဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်တယ်တဲ့ အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလက်ကမ်းကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဥပမာလက်ကမ်းကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဥပမာလည်းပဲကြည့်လက်ကမ်းကြီးတစ်ကောင်ကပင်လယ်ထဲမှာကျက်စားတယ်အနှစ်တရာကြာမှပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာခေါင်းကလေးပြူကြည့်ပြီးအသက်ရှူတယ် အနှစ်တရာလုံးလုံးပင်လယ်ရေမျက်နှာပေါ်မှာတက်မလာဘူးတဲ့ပင်လယ်ရေထဲမှာပဲရေနဲ့ပိုင်းထဲမှာပဲသူဟာလှဲ့လှဲ့ကျက်စားပြီးတော့နေတဲ့လိတ်ကြီးအဲ့ဒီလိတ်ကြီးကမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရလို့ကန်းနေတဲ့လိတ်မို့လိတ်ကန်းတဲ့ဟုတ်ကအဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်ထဲမှာထံပိုးရုံကြီးတစ်ခုကအပေါက်ကလေးတစ်ခုပဲပေါက်ပါတယ် အဲ့ဒီပင်လယ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတာငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးမရရားလူတွေတော့ပင်လယ်မြင်ဘူးတဲ့လူအကုန်မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာနော်ဟိုးရန်ကုန်တို့အောက်ပိုင်းကလူတွေကတော့ပင်လယ်မြင်ဘူးတယ်ပင်လယ်ဆိုတာငြိမ်သက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားလှိုင်းကအမြဲတမ်းတိုက်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာ အဲ့ဒီထံဘိုးရုံကြီးကပင်လယ်ထဲမှာမျောပြီးတော့မျောရှင်ရမျောနေတဲ့ထံဘိုးရုံကြီးကအပေါက်တပေါက်ခဲပါလိတ်ကန်းကြီးကလည်းသွားရှင်ရသွားအနစ်တရားကြတဲ့အခါပင်လယ်ရေမျက်နှာပေါ်တက်လာပြီးခေါင်းကလေးပြူလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီပြူလိုက်တဲ့ခေါင်းလေးနဲ့ခုနကမျောခြင်းမျောပြီးတော့လှိုင်းပုတ်ရမျောနေတဲ့ထပုံးလုံးကြီးအပေါက်နဲ့သွားစွမိတယ်ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလား ဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့အပယ်လေးပုံ ရောက်သွားတဲ့တတ္တဝါတယောက်လူပြည်ပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာခင်းတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုမျက်စိအောက်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေပဲကြည့်လူတွေနဲ့အနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင်ကလေးတွေခွေကလေးတွေကြည့်ပေါ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှသူတို့ဘာတွေတွေးနေကြလဲဘာတွေလုပ်နေကြလဲကြည့်နော် အစာဝရင်အိတ်မယ်အစာမဝရင်အစာရှာမယ်အစာရှာရင်တယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်ကျင့်မယ်ကြိုက်မယ်ရန်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအစာဝရင်အိတ်မယ်ဒါပဲမဟုတ်လားပရိစိတ်တဲ့အချိန်ရှိရလားမရှိပါဘူးခရရှိခိုးတဲ့အချိန်ရှိရလားမရှိပါဘူးမရှိဘူး ကိုရှိတဲ့အစာလေးတောင်တကောင်နဲ့တကောင်မျှစားကြတာမဟုတ်ကိုယ်ပတ်တဲ့ရောက်လာတာမလားနဲ့ကြောင်ဝင်လေးတွေဆိုအစာလေးတစ်ခုကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ပါဆက်တဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်မန်ဖီးနေတာဘယ်သူမှမလာနဲ့လိုင်းတိုက်ခိုက်မှာပဲသူကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အစာပေါ်မှာမမောနေတာကလောဘရထားတဲ့အစာကိုသူများနဲ့ ဆရာမလုံနိုင်ပဲနဲ့မန်ဖီတာကမစ္စရိယမန်ဖီပြီးတော့ဒေါသနဲ့ဟိနေတာကဒေါသဟုတ်ကဲ့မန်ဖီပြီးတော့ယံလုံနေတာကဒေါသကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာမောဟတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်မောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဒါတွေပဲလွှမ်းနေတာပဲသူတို့စိတ်မှာကုသိုလ်ပြုလို့တဲ့စိတ်ဆိုတာမျိုးမှသူတို့မှ အလွန်ရှားတယ်နော် ဒါတရိစ္ဆာပုံကိုမြင်ရတဲ့တရိစ္ဆာဒါလူနဲ့အနိစ္စဆုံးခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေဆိုတာအနိစ္စဆုံးကြောလူနဲ့အလွန်ဝေးတဲ့အကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်ဆိုတာတွေကအညမညခါရိကဒုလခါရိကဘောဓုဒအနေနဲ့ Discovery Channel မှာရှိတဲ့ Safari ဆိုတဲ့အာဖရိကတော်ရိုင်းကတရိစ္ဆာန်တွေအကြောင်းရိုက်ထားတာကြည့်ကြည့် အလွန်တန်ဝေကရဆရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရိษံဘဝကို စကလုံးလေးနှလုံးနဲ့ဟောတာအညမညခါရိကာတဲ့တကောင်းတကောင်းတတ်စားတဲ့ဘဝဒုဗလခါရိကအားနေတဲ့အကောင်ကိုအားကြီးတဲ့အကောင်ကတတ်စားနေတဲ့ဘဝဆိုတကယ်ဟုတ်တာတကယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတွေဟာတကောင်းတကောင်းတတ်စားတဲ့ အားရှိတဲ့ကောင်ကအားနေတဲ့ကောင်ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့တတ်စားတယ်။ကြီးတရိษံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင် သမင်လေးတွေကျွဲလေးတွေကြားပါစက်ချင်းစိတ်ပါစက်မှသူတို့အသက်ပြောက်သွားကြ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညနေတယ်မဲ့စကိုင်းကနေမရရလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာစိတ်နှကောင်ကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်သွားတော့မြင်တယ်။ချက်တီဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ ခဏခဏတွေ့ရတယ်တလန်းလုံးအဲ့ဒါချက်ကိုနောက်ကနေစောက်ထိုးကျိုးနဲ့ချီပြီးစောက်ထိုးဆွဲပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့စီးတော်တာတွေတွေ့လိုက်ကဲသူတို့ဘဝစဉ်းစားချီစမ်းအဲ့တော့ဒါတရိษံဘဝရဲ့ဒုက္ခလေးတစ်ခုတည်းမဲ့အမတန်ကြီးမားတယ်တဲ့တော်တော်ကြီးမားတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝမှာရောက်နေတဲ့တရိษံတွေကအဲ့ဒါလိုညှဉ်းပန်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာ ဘလောက်စိတ်ရှင်းရဲပြီးတော့ဘလောက်တောကတွေဒေါသတွေဖြစ်နေကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။သေတော့ဒီစိတ်နဲ့သေရမှာဆိုပြန်လာလို့ရပါ့မလား။အေးရေပုံရစကားပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့သေရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ဒါလူတွေကိုပြောတာနော်။လောဘလွှမ်းနေတဲ့အချိန်သေလို့ရှိရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒေါသလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်သေလို့ရှိရင်ငရဲကြတယ်တဲ့။မောဟတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်သေလိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌံဖြစ်တယ်တဲ့။ ဒါရေကုန်ရစကားကိုပြောတာပါနော်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလွှမ်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာသိလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းအတုဂတိတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးစိတ်ကမဲညစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အေးလူဘဝပဲပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုတတိဆံဘဝတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝကဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာသေးတယ်ပေါ့ အဲ့တော့သူတို့ဘဝနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝသည်မနုဿတ္တဘာဝတုံလဘောအလွန်ရခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာကိုယ်ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်အကယ်၍ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာပျော်လို့ပါလို့လောဘနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့ဒေါသနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့ဘာမှလုံတဲ့မလုံတဲ့ဆိုတာတွေမသိပဲနဲ့တွေ့เสียအာယုန်နဲ့ပျော်နေတဲ့မောဟနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ခုနကတရိษံဘဝနဲ့ဘာမှသိပ်ပြီးကြွားချမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာလူဖြစ်ချိုးနတ်ပါစေတဲ့လူဘဝလူဖြစ်ချိုးနတ်ဖို့မတမ်းမအရေးကြီးကဲလူဘဝရလာတယ်ဆိုတာဘယ်ပုံရလာတော့ဘယ်ပုံရလာတာတုံးလို့ကြည့်လို့ရှိရင်လူဖြစ်ပုံလူဖြစ်နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ရုံပါဠိတော်မှာဟောထားတာရှိတယ် အိန္ဒကလို့အမည်ရတဲ့ဘလူးကြီးတကောင်ကနေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်ကလေးကဝင်စားပြီးလူဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတတ္တဝါဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲလူဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အယူဆတရက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသာဝရခိုင်မြဲတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ဘဝက စွတ်တိစိတ်ချသွားတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ကံကြောင့်မို့လို့ပရိသေစိတ်ပေါ်လာတာပရိသေစိတ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာယုတ်တိဏ္ဍီအတူတဝဖြစ်လာတဲ့အခြေခံယုတ်နဲ့အခြေခံနံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတယ်လို့ရသော်ဗျာကအဲ့ဒီသုတ်တံမှာပထမံကလလဟောတိကလလဟောတိအပုဒ္ဒံအလုံးကြားဦးတယ်ကလလရေကြီးဆိုတာမိခင်ဝမ်းနဲ့နော် ဒါလူသားတွေရဲ့ရေပုံရကို ပြောတာမိခင်ဝမ်းကမွေးဖွားလာတဲ့လူသားတွေရဲ့ဘဝအစဒီဘဝအစကလလရေကြီးမှတရေတီးလာအဲ့တော့ကလလရေကြီးဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားစပန်လို့အိုပန်လို့ခေါ်တယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့တုတ်သွေးနဲ့ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကကလလရေကြီးဖြစ်လူရဲ့တရေတီးရ ဆိုပါစို့မျိုးစေ့လေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာပေါက်လို့ရအေးဘဝတန်တရားမှာလဲကျင်ပြီးနေကြတဲ့တ attva တွေလူဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ span ဆိုတာရဲ့ over ဆိုတာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ခုခေတ်သိပ္ပံကတော့ medical science ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင် span လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူတို့ကတော့သက်ရှိတ attva ပုံစံမျိုးပြောတယ်ပေါ့ ပြေးပြီးတော့ဝင်ရတယ်တဲ့တန်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီထက်ကတကောင်နှစ်ကောင်ပဲအသက်ရှင်တယ်လို့သူတို့ပြောဒီသူတို့ကတော့ပိုးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့တုတ်ပိုးလေးတွေကတရီတီရမယ့်အချိန်ကိုသူတို့အလူရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပြေးဝင်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်ကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူး မိဘရဲ့ span နဲ့ open နှစ်ခု တွဲသွားတာလေးကဒါမြေသဘောလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီပေါ်မှာအတိတ်ဘဝကသုတိစိတ်ကြလာလို့ကံပြစ်ချတဲ့ကန္တဗလို့ခေါ်ရပေါ့လေတရေယူတော့မဲ့တရေယူတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်အပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုရင် ခုဘဝကသုတိစိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဘဝဘဝမှာသုတိစိတ်ကြ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် စက္ကန့်အတွင်းမှာတန်ပေါင်းများစွာသောတ attva တွေသိနေတာအဲ့တော့ဗာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင် ကောင်းငင်ကမိုးပေါက်တွေကျနေတယ်လို့ပဲသိနေတဲ့တ attva တွေရဲ့တ attva တွေကဖြစ်ဖို့ရအစဉ်သင်းဖြစ်နေကြတယ်နော်သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောက်လျှောက်ဖြစ်မှာဝိညာဉ်စိတ်လေးတွေအနေနဲ့ဒါမြန်လာရည်လားလို့မအောင်မေ့နဲ့ ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တယ်လီဗီရှင်းလွှင့်တာဗရယာကနေဖိုင်ချက်ချင်းရတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီပုံစံပဲဘယ်ဘဝကသေးလာလားဘယ်ဘဝကသေးသေးကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ခုနပြောတဲ့ကလလဆိုတဲ့အထဲမှာလာပြီးတော့တတိခကြမှာပဲအကုန်လုံးဒုမို့တူရောက်လာမှာပဲเนาะအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကစတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကစတယ် အဲ့ဒီမှာဗေဒိကဆိုင်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ပေါင်းများစွာသောသုတ်ပိုးတွေကထဲကတကောင်မဲအောင်နေကြံတဲ့ကောင်တွေတည်သွားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်ကခေါင်းကြီးကိုရှောက်ပူတယ်လူပွားရခဲ့တဲ့ဆိုတာသူလက်ခံပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကြွတာလေးတွေကိုတတ္တဝါလို့ယူဆပြီးတော့သူတို့ဆေးပညာအယူဆအရာပေါ့တတ္တဝါတွေတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီတုတ်ပိုးလေးတွေအများကြီးတဲ့ကတကောင်ပဲဒီ လူဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကျန်တာတွေအကုန်သိသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကလူဝါရခဲ့တယ်ဆိုတော့ तू ကလက်ခံပါတယ်လို့တခါပြောဘူးလေအဲ့လိုသို့တော့အဲ့ဒီကလလဆိုတဲ့အထဲမှာတတ္တဝါတွေအများကြီးစုပြုံရောက်တယ်လို့ဒီလိုတော့စာထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်သို့တော့တတိခနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ကြည်လေမိုးပေါက်ကလေးတွေကကြလာတာ သူကြချင်တဲ့နေရာမှာကြမှာတချို့မိုးပေါက်ကသွတ်ပေါ်ကြတယ်တချို့မိုးပေါက်ကတက်ကယ်ငေါ်ကြတယ်တချို့မိုးပေါက်ကတစ်ပင်ငေါ်ကြတယ်တချို့မိုးပေါက်ကမြေကြီးငေါ်ကြဟုတ်လားတန်ပေါင်းများစွာသောမိုးပေါက်ကလေးတွေဒီလိုကြတယ်လို့ပဲသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်သတ္တဝါတွေကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ကြချင်တဲ့နေရာကြတာအဲ့ဒီလိုကြလာတဲ့အခါမှာကလလဆိုတွေကအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် ပထမရက်တစ်ပတ်မှာကလလဆိုတဲ့ရေးရှိဒုတိယရက်တစ်ပတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်တတိယရက်ပတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမြေုပ်သီးကိုထောင်းပြီးအေးဖြောအဲ့ဒီအေးဖြောပြီးတော့ဒီလိမ်ပန်းလေးပေါ်မှာထားပြီးနေဘူးလှမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရုတ်ကြီးဖတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်လို့ သားထစ်လေးလို့အခဲလေးအနှစ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတတိယဘကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပထမံကလလံဟောတိပထမမှာကလလာတဲ့ကလလာဟောတိအဘုဒ္ဓကလလာကနေပြီးတော့အမြုပ်အဖြစ် ပြောင်းလာတယ်အမြုပ်ကနေပြီးတော့သာတိအဖြစ်ပြောင်းလာတယ်အဘုဒ္ဓံသာတိပေတိပေတိနိဗ္ဗတတိကနောဆိုပြီးတော့အတုံးခဲလေးဖြစ်လာတယ်ဒါလူဘဝမှာဒီလိုစတာ အမတန်မှရာခဲတဲ့လူဘဝတစ်ခုဟာအောင်အောင်မြင်မြင်မိဘဝမ်းကထွက်ဖို့ဆိုတာကိုတော်တော်ခဲရင်နေနော်အဲ့ဒါလို့ကဏလို့ဆိုတဲ့အတုံးခဲလေးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါယတတ၄ဘတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခဏကနေပြီးဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဘူးလေး၅ခုထွက်လာအဲ့ဒါကိုခဏပတ္တခါအဖုလေး၅ခု တစ်ဖူးကခေါင်းပေါက်မဲ့နေရာကျန်တဲ့နှစ်ဖူးကလက်ကျန်တဲ့နှစ်ဖူးကခြေထောက်နှစ်ဖက်ပေါ့အားလုံးဖူးလေးငါးခုအရင်ထွက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်မှလူသားဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ကလလဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘာတွေရှိသလဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့အတိညာထက်မြက်တဲ့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့သရေစိတ် အကောင်းဆုံးတရေစိတ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ပထမမဟာဝိပဿိတ်ဒါအဘိဓမ္မာသင်ဘူးတဲ့လူတော့အဲ့ဒီလိုပြောရင်နားလဲပထမမဟာဝိပဿိတ်သောမနတ္တညာဏတံပယုတ်ပထမမဟာဝိပဿိတ်အတ္တင်္ခါရိကပထမမဟာဝိပဿိတ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီတရေစိတ်လေးဟာတဲ့ပျော်ရွှင်မှု ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလေးပါတယ်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီစဉ်းစားဉာဏ်လေးအခြေခံလေးပါတယ်ထက်မြက်မှုဆိုတဲ့အနေထားလေးပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်၃မျိုးပါတဲ့စိတ်ကလေးဟာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါကြတော့ဘာဟောတော့ဆိုသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သင်္ခါရဆိုတာအတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကံ အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာခန္ဓာကလလလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလာပေါ်လာလဲဆိုရင် ခုနပြောတဲ့တတိ၃မျိုးစွမ်းရည်၃ခုပါတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ဝမ်းသာတဲ့အနေထားရှိတယ်ဝမ်းသာတဲ့ခံစားချက်လေးပါမယ်အသိဉာဏ်ပါမယ်ချက်မြက်မှုလေးပါတယ်အဲ့ဒီ၃ခုပါတဲ့ပရိသေစိတ်လေးဝင်လာတယ် အဲ့ဒီပရိသေစိတ်လေးဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေစိတ်ကလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဆရာဆရာစိတ်ကိုမှီဖြစ်တဲ့စေတသိက်သဘောတရားတွေတဲ့ပါလာတယ်တဲ့တခါဒါကနံပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါနံပိုင်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီတရေစိတ်ကလေးနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရုပ်တရားလေးကခုနကကလလရေကြည်လို့ခေါ်တဲ့ ဒီအပေါင်းအစုလေးတွေမှာဘာပါလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကာယပတာရလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကြီးထွားလာဖို့ဖြစ်မဲ့ရုပ်မျိုးစိတ်ပါလာတယ်။ဟရိယဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ဒီအဓိကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နှလုံးသားအနေထားမျိုးဟရိယရုပ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအနေထားတစ်ခုပါလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမကြားမဖြစ်ဖို့ရအတွက် မျိုးစိတ်လေးတွေပါလာတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျရုပ်၃မျိုးကလပ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကလပ်၃စီးအဲ့ဒီကလပ်၃စီးကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်တာတော့ဆိုအတိတ်ကကံကထုတ်လုပ်တာအဲ့ဒီရုပ်၃မျိုးဟာတခုတည်းနေတာမဟုတ်ဘူးရုပ်တစ်ခုတစ်ခုဟာ10ခု10ခုစီရှိတယ်ဆိုရုပ်ပေါင်း30ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကလေးနဲ့ရုပ်ပေါင်း30ဟာ လူရဲ့ဘဝလေးကိုစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခု။ဘာနဲ့အလားတရအတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကြည့်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လား။မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကြည့်။တရက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲစီပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်။ပဲစီထဲမှာခွဲတော့ဘာမှဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအစီပဲတွေ့မှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။သို့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတတ္တိလေးတွေရှိတယ်။ဘာတတ္တိရှိတော့ဆိုရင်အမြင့်ထွက်နိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်အညောင်းထွက်နိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်။ မယုံလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်ချဆိုင်ချိလိုက်ပေါ့မြေနဲ့ရေနဲ့အကူညီရတာနဲ့တပြိုင်နက်အမြင့်ကလေးဆင်းလာလိုက်ပဲအညောင်လေးတက်လာလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲကလလရေကြီးတဲ့မှာခုနသရေစိတ်လေးဟာမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီပရိသေဆိုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနကသူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ရုပ်30ကတတ္တိအနေနဲ့ဒီမှာပါလာတယ် မျိုးစိတဲမှာမျိုးစိတဲမှာတတ္တိလေးတွေရှိလာတယ်လို့လူဘဝမျိုးစိလေးမှာလည်းပဲအဲ့ဓာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်တဲ့ကလလရည်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမိခင်ဝါနဲ့မှာနော်မိဘရဲ့တုတ်သေးပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ဒီသဘောတရားလေးဒီလာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြီးထွားလာတဲ့သဘောကြောင့်မို့လို့ ပထမ9ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလလရေးကြီးရေးကြီးဆိုတာတကယ်အဆက်အပေါက်ကလေးကျမ်းဂန်ထဲမှာဆိုဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောတော့ဆိုရင်အဖျားကလေးတဲ့အဖျားလေးကိုစီတဲ့ကိုနှစ်ပြီးတော့အကျိန်တရာလောက်ခါအကျိန်တရာလောက်ခါလို့အဲ့ဒီအဖျားလေးမှတီးပြီးတော့ကြံတဲ့စီပေါင်းလောင်းလို့အဲ့လိုတောင်ကြော်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဂတိမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူး ပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့မှမြင်ရမယ်ဒါမျိုး microscopic လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာပါ microscope ဆိုရတဲ့အားကြီးတဲ့မှန်မြောင်းကြီးနဲ့ကြီးမှအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကနေလူဘဝစလိုက်တာနော် တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာလို့အမြုပ်ဖြစ်လာတဲ့အမြုပ်ကနေပြီးတော့သားတဲ့လေးလူဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီကနေအတုံးခဲလေးဖြစ်လာတဲ့ခက်မငါးပြာပေါက်လာတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနာကိုပြီးပြီးသားသားလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ပရမရှိပိုင်းကိုတော့ embryology လို့ခေါ်တယ် embryo embryo လို့ခေါ်တယ် embryology မှာပါတဲ့ embryo တရေသာအဲ့ဒီနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ခုနက ပုံတရံလေးပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ fetus လို့ခေါ်ဟောဒီလိုလူဘဝဟာဒီလိုခဲခဲရင်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ကိုလလွယ်ဆယ်လပွားကိုလဆယ်လသို့မဟုတ်ရှစ်လရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူဘဝကိုရောက်လာကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလိုရောက်လာတဲ့လူဘဝသည် ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်အောင်မယ်မနုဿတ္တဘာဝတုံလဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာတေသွားနိုင်သေးတယ်တေသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကလလရေကြီးအဆင့်သားမှာရင်တေသွားတဲ့တ attva တွေအများကြီးရှိဟောတာတိအဆင့်အမြုပ်အဆင့်ဒီလိုအဆင့်မှာလည်းတေသွားနိုင်နေတယ်နော် တတ်တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အဲ့ဒီအဆင့်မှာတည်တဲ့တ attva တွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့တွေဟာလူဖြစ်လာတယ်ဆိုအဆင့်မောများစွာအခက်အခဲများစွာကြော်နွားပြီးတော့လူဘဝရောက်လာကြပြီတဲ့အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့လူဘဝကိုဖြစ်ရကြိုးနှက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လူဘဝလူဖြစ်ကြိုးနှက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ နေ့စဉ်နဲ့အမျှကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပျော်ပါနေတာဒါရိုးရတိရစ္ဆာန်တွေလည်းပဲလောဘရှိတာပဲပျော်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားတိရစ္ဆာန်တွေလည်းမုန်းစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲရံဖြစ်ကြတယ်ကဲလူတွေလည်းပဲလောဘနဲ့နေမယ်ဒေါသနဲ့နေမယ်ဘာမှမသိဘူးမောဟနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နေသဘောထားသည်တိရစ္ဆာန်အဆင့်နဲ့တူးမနေဘူးလား အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းခဲခဲရင်ရင်ရလာတဲ့လူဘဝလူဖြစ်ကျိုးနတ်ပါမလားအေးဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ကျိုးနတ်ဖို့သိကိုဘဝကိုစဉ်းစားဒီတိုင်းအမှတ်တမဲ့မနေရဘူးကိုဘဝကိုကိုစဉ်းစားရမယ်လူဖြစ်ကျိုးနတ်အောင်နေရအဲ့တော့လူဖြစ်ကျွတ်နှက်အောင်နေဖို့ဆိုတာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူဖြစ်ကျွတ်နှက်အောင်မလဲအရေးကြီးဆုံးကဘာလုပ်အောင်လဲ နံပါတ်1ကလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးခံယူချက်ကဘာလို့ဆိုရင် ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရအောင်လုပ်အောင်မရသေးရင်ရအောင်လုပ်အောင်ကိုယ်တန်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုရင်ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက် မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလေယံကမ္မံဂရိတံတိကလျာဏဝါပါဝကံဝါတတ္တကမ္မတထာယတာကောင်းတာလှုပ်လှုပ်ဆိုးတာလှုပ်လှုပ်ဘာလှုပ်လှုပ်ကိုပဲဆိုင်ကိုပဲမွေခံအဲ့ဒီခံယူချက်ထားတာကိုကမ္မတက္ကတာတမဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမြင်ရှိရမယ်တဲ့အမှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်မရှိရင်လူတော်လူကောင်းမဖြစ်နိုင်လူတော်လူကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ နံပါတ်1လူရလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကမ္မတက္ကတသမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဒီအေးမကောင်းတာလုပ်ရင်ငါမကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူခံယူထားတယ်ခံယူထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲကြိုးစားလိုက်ပဲမကောင်းတာလုပ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းကကောင်းတာပဲရချင်တာပေါ့ ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းတဲ့အမွေတွေကိုတော့မခံနိုင်ဘူးကောင်းတဲ့အမွေရအောင်လို့ဆိုပြီးကောင်းအောင်နေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကိုကိုကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဘဝတည်းမှာကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကံရဲ့ပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေပေါ်နေတယ်အမတ်တမဲ့မနေနဲ့ကံရဲ့ပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကြည့်လေကံရဲ့ပုံရိပ်တွေဘယ်လိုပေါ်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင် ဒါအမေရမွေးလို့အမေနဲ့တူတယ်အဖေနဲ့တူတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲတူလို့ရတယ်အကုန်တူလို့မရဘူးနော်ကြံလာကံကနေဆုံးဖြတ်ပေးသွားတချို့ကြတော့ယုံလှတယ်တဲ့တချို့ကြတော့ယုံမလှဘူးတဲ့ဒါကံရဲ့ပုံရိပ်မှတ်တစိတ်ပဲယုံလှတာဘာဖြစ်လို့ယုံမလှတာဘာဖြစ်လို့ဘယ်သူလှုပ်တာမဟုတ်ကိုလှုပ်တာကိုလှုပ်တဲ့အမွေကိုရတာအမွေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒီဘဝမှာဒါတတိပဋ္ဌာန်ရင်နောက်ဘဝလည်းဒီအမွေဆက်ခံအောင်မှာလား အေးအတိတ်ဘဝမှာစိတ်ခဏခဏဆိုးတဲ့လူတွေဟာအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်ဖြစ်တယ်ဒေါသကြီးတဲ့နောင်ဝသာထလေးဒီဘဝပဲကဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်အကူမှန်နဲ့ကြည့်ကြည့်တိုင်းမှာဘလောက်ယုတ်ဆုံးလို့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဆိုးတာကိုလှတယ်လို့မြင်ရတဲ့ယုံများရှိလားဘလောက်လှတဲ့လူကြီးတွေစိတ်ဆိုးရင်ယုတ်ဆိုးသွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ ဒေါသရဲ့အကျိုးဆက်ဆိုတာအကောင်းမထွက်လာဘူးပေါ့ဒီဘဝတည်းမဲ့အကောင်းမထွက်ဘူးနော်ငရဲကြည့်လားမကြည့်လားမေးမနေနဲ့ဒီဘဝတည်းမဲ့အယုတ်ဆိုးသွားပြီဒီဘဝတည်းမဲ့မျက်နှာကြောကြီးတင်းတယ်မျက်မှောင်ကြီးကုတ်တယ်နှုတ်ခမ်းကြီးဆူတယ်နောက်ဘဝလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးပဲဖြစ်လာအဲ့ဒါပါတော့ကိုလုတ်တဲ့ကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာတဲ့အေးဒီဘဝကြတော့တချို့ကြတော့မျက်နှာကကြီးကြီးလင်းလင်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ ကြည်လင်တဲ့မျက်နှာရှိတယ်ပြုံးရှင်တဲ့မျက်နှာရှိတယ်မျက်နှာကချိုးသားတယ်ဆွဲလူတွေရောမရှိဘူးလားပုဂ္ဂွားတော့ကလည်းသူကစိတ်ကချိုးချိုးသားသားနဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသသိမ့်မကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေလို့ရတဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဒီမှာလားထင်တယ်လို့ပြောတာထို့တူပဲဘုရားတော်ကနှမျောလို့မလူတဲ့ ကိုရှိတာကိုတယောက်တည်းသုံးတယ်ဘယ်သူမှမပေးဘူးမကမ်းဘူးအဲ့ဒါလို့စိတ်ကုတ်ပြီးနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝါကြပါတော့ဆိုတဲပုံနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ခိုးဘွားတော့ရဲရော်ရော်တန်တန်လှူးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဘွားမှာချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးတချို့ကလည်းပြောလိုက်မယ်သူစီးပွားစ조사ရှာလို့ချမ်းသာတယ် ကြိုးစားရှာတယ်ဆိုတာအထောက်အကူတစ်ခုပဲကံမပိုင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကံမပါလို့ရှင်တစ်ပင်တိုက်တော့မသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဥယျင်ပြိုင်ပြီးတော့စိုက်တာတောင်မှတချို့ဥယျင်ကြတချို့လူရဲ့ဥယျင်ကတအားသိပြီတချို့လူရဲ့ဥယျင်ကအတိမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကံကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က သူကောင်းတဲ့ကံတွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ယာတိဥရုသည်တစ်ပင်တွေရဲ့အကြိုက်ယာတိဥရုဖြစ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ယာတိဥရုတွေပြောင်းလဲသွားတယ်။ပြောင်းလဲလာတဲ့ယာတိဥရုကြောင့်တစ်ပင်တွေပိုတည်တယ်။ဒီလိုဖြစ်တာ။ဟောဟိုလူတယောက်ကြတော့သူကကံမကောင်းဘူး။ကံမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကံကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ဟာတွေကမကောင်းဘူး။ မကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဥယျာဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယာတိဥဒုကလည်းမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အတိမသေးတော့ဒါကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဥရုကြောင့်ဖြစ်လာတာတဲ့တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးတဆင့်ကအကျိုးပြုတာနော်ဒါကြောင့်မလို့တချို့သစ်ပင်လေးတွေရှိတယ်လေ အဲ့ဒီပန်းမင်ကလေးတွေတချို့ပန်းမင်ကလေးတွေက လူကအဲ့ဒီပန်းမင်နာသွားပြီးတော့တချင်းလေးဆိုစောင်းလေးတီးပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီပင်လေးတွေလမ်းပြီးတော့ပွင့်ဒါဖြင့်တစ်ပင်ကတိတတ်လို့လားအသိစိတ်ရှိလို့လားဆိုမဟုတ်ဘူးလူကစိတ်ထဲကပြောနေလို့ရှင်လူတဏ္ဍာကထွက်တဲ့ chemical တွေကလည်းအကောင်းတွေထွက်လာနော်လူမှာအပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်ရင်မသိဘူးမသိနိုင်ကြဘူးပေါ့လူတွေမှာ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ထွက်တဲ့စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ထွက်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအငွေ့တွေနဲ့စိတ်ချီးနေတဲ့အချိန်ထွက်တာနဲ့မတူဘူးတဲ့။အော်နိုင်ငံသားလူတွေကတော့ကြံ့ကြံ့ဖမစားတယ်။ကမ္မထအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ဆက်နဲ့စမ်းပြီးတော့ကြိုက်ယူကြည့်တယ်။ကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်တယ်။ဒီတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ကမ္မထထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရနဲ့ပါဝင်ခြင်းအကျိုးပြုတယ်။ စိတ်ပူလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အုံနောက်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါလို့မလာဘူးအဲ့တော့လူတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ကဲအဲ့ဒါလို့စမ်းသပ်လို့မှသိရတာဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲအနုမာနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အနုမာနဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့် ကိုကိုကိုပဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်နဲ့ပဂတိငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်နှစ်ခုရှိလာတဲ့အခါကိုရုပ်ပုံဟာဘလို့နေသလဲစဉ်းစားကြည့်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်စိတ်ကြည်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တူလားမတူလားမတူဘူးဆိုရင်ကျန်တာတွေလည်းမတူဘူးလို့ပဲမှတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေအရရက်ကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့ တဘာဝတရားတွေကိုကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘဝကြီးဟာဘယ်အကောင်းဖြစ်လာနိုင်မလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဘဝကောင်းမှုရာအတွက်အခြေခံဘာလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာငါဘာလှုပ်လို့လှုပ်တာငါဘာလှုပ်လို့ဆိုတာခြုံပြီးတော့ပြောတာငါဘာတွေးတွေး ငါအတွေးဟာငါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ငါပေါ်မှာတုံ့ပြန်လိုက်ပဲငါဘာပါဇက်ကပြောပြော ပြောတဲ့အပြောတွေကလည်းငါပေါ်မှာတုံ့ပြန်လိုက်ပဲအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ responsible လို့ပြောတာပေါ့နော် responsible ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရတဲ့ကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်တာပဲလူတွေမှာ action လှုပ်လှုပ်ရှားမှု၃မျိုးရှိတယ်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု ဒါတွေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့မနောကံစာလို့ပြောရင်ဒါမနောကံစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစိတ်ရဲ့ပြုမှုမှုဝစီကံနှုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနှုတ်ကပြောတာကာယကံကိုတိလက်ရောက်လုံးမှုဆိုပြီးသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလုပ်လို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ် အဲ့တော့လူဖြစ်ကျိုးနှံ့အောင်အတွေးကဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေးရမလဲလူဖြစ်ကျိုးနှံ့အောင်အပြောရရောဘာမျိုးပြောရမလဲလူဖြစ်ကျိုးနှံ့အောင်လှုပ်တဲ့အခါရောဘာလုပ်ရမလဲမစင်စားသင့်ဘူးလားအေးကိုကြိုက်တာတွေကိုလုံနေကိုကြိုက်တာတွေကိုတွေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောကာယကံကိုတိလက်ရောက်လုံးမှုဆိုပြီးသုံးမျိုးရှိတယ် အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလုပ်လို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်ကျွန်းနဲ့အောင်အတွေးရဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေးရမလဲလူဖြစ်ကျွန်းနဲ့အောင်အပြောရရောဘာမျိုးပြောရမလဲလူဖြစ်ကျွန်းနဲ့အောင်လှုပ်တဲ့အခါရောဘာလှုပ်ရမလဲမစဉ်းစားသင့်ဘူးလား အေးကိုကြိုက်တာတွေ ကိုလုံနေကိုကြိုက်တာတွေကိုတွေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောစိတ်ရှိတိုင်းလုံလို့ရှိရင်တော့ဒါလူပြကျိုးနဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလူပြကျိုးမနဲ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်လေဒုစရိုက်7ပါးသူစရိုက်7ပါးဆိုတာအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကမတွေးနဲ့တဲ့ဒီအတွေး၃မျိုးကိုသွားမတွေးနဲ့တွေးလို့ရှိရင် လူဖြစ်ကျိုးမနှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်တုတ်ပြန်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်စီမကောင်းတဲ့အတွေ့ပါတော့ဆိုရင်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အတွေ့စားပေလို့ပြောရင်အဘိဓါလို့ခေါ်တယ်အဘိဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုဇာစိတ်ကူးတာရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကူးတာနော်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွေးဟာ ဘာဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွေ့တော့ခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုရင်သခိုးဓမြဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွေ့မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒီအတွေ့ဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွေ့အကုသိုလ်အတွေ့မနောကံ မနောဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွေ့မျိုးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဟာလာလိုက်မကောင်းတာပဲလာမယ်အကောင်းမလာဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့မှုဆိုတဲ့အတွေးတွေးမိလို့ရှိရင်ဟာဒီအတွေးကမှားနေတယ် ဒီအတွေးမျိုးမှမတွေးသင့်ဘူးဒီအတွေးကိုရှောင်ရမယ်နောက်တစ်ခုအတွေးတစ်ခုကဗျာပါဒဘာလို့ဆိုရင်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်ကိုစိတ်ထဲကပေါ်လာတယ်ဟာဒီကောင်သေသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်စီးပွားတွေပြတ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်ဒုက္ခရောက်ထောင်ကျသွားကောင်းမှာပဲဟာဒီကောင်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေမတွေးကြဘူးလားတချို့လူတွေတွေးတယ် အဲ့ဒီအတွေးကဗျာပါဒအတွေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဘယ်တော့မှအကောင်းမလာဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွေးကိုလည်းရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်မတွေးမိစေနဲ့လူဖြစ်ကျိုးနှက်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးမတွေးမိစေနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာခုနပြောတဲ့အကြံမျိုးအမြင်မျိုးမရှိဘူးကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့မရှိဘူး အေးတချို့ကတွေးကြကြတယ်ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးကွာမကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာတွေဖြစ်နေမကောင်းတဲ့ကောင်တွေကြီးပွားနေတာလည်းရှိတာပဲကောင်းတဲ့ကောင်တွေဆိုပြီးတော့ကံကိုမျက်စိလဲပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်လို့ကြီးပွားတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ချိန်လုံးကကောင်းခဲ့တာတွေကိုသူခံစားနေရတာမကောင်းတာလုပ်ပြီးဒီဘဝကြီးပွားနေလို့ချင်းတစ်ချိန်လုံးကကောင်းတာတွေရဲ့အကျိုးကိုသူခံစားနေရတယ်လို့သူတို့တွေ့ရတယ် ဟုတ်ကဲ့ကိုကအခုမှကောင်းတာတွေလောက်တာဥပမာခုမှပဲကိုကတည်းပဲဆိုင်တာတည်းသည်စားပါမလားကောင်းတာကိုကမှခုမှလောက်တာကိုကအတိတ်ကဘလောက်မကောင်းတာတွေလောက်ခဲ့မှမသိပဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးပြောတယ်ကျောင်းမှာတခိုးခိုးခံခိုးခံရတဲ့ခါဆရာတော်ကြီးကပြောဟေးတိတ်တိတ်နေကြတိတ်တိတ်နေကြရတယ်မပြောကြနဲ့တဲ့တို့အတိတ်ကနေမကောင်းတာတွေပေါ်ကုန်ပြီ အရှာတော်ကြီးပြောလို့ရင်တိဗ္ဗာပါတော့ဆိုဟိုဘွားတော့ငါတို့သူများပစ္စည်းခိုးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါအခိုးခံရတာအဲလူမသိစေနဲ့ရှက်စရာကြီးလို့ပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါတွေကကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့အတွေးကကံဆိုတာရှိတယ်ကံကိုညင်းပယ်တဲ့အတွေးမျိုးတွေးမိလို့ရှင်ခုနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံကိုညင်းပယ်တဲ့ ဒီအကရိယာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ညင်းပယ်တဲ့ဝါဒအကရိယာဝါဒလို့ခေါ်တယ်အကရိယာဝါဒဆိုတာကံကိုလုံးဝမယုံဘူးလက်မခံဘူးနောက်နတ္ထိကဝါဒဆိုတာကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလက်မခံဘူး မကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းတာမဖြစ်ဘူးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအကျိုးတရားကိုငြင်းပယ်တဲ့ဝါဒနောက်တစ်ခုအဟိတုကဝါဒဆိုတာအကြောင်းတရားကိုငြင်းပယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုငြင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒါလို့မိစ္ဆာအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့နတ်ပြည်တောင်မရောက်နိုင်ဘူးကောင်းရသူတိမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့သူသွားရမယ့်လမ်းစဉ်ကတော့အပယ်လေးပုံပဲဒါပဲသိချာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ तू က ကံကိုညင်းပယ်ထားမှ तू လှုပ်ချင်လှုပ်တော့မှာလေလှုပ်ချင်ရလို့ဆိုကြတဲ့ကလူတွေကဘာတွေကိုလှုပ်ချင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲလှုပ်ချင်တာများတယ်လေအဲ့တော့ तू လှုပ်ချင်ရလှုပ်တော့မယ်လူဆိုတာအထင်းကလေးနဲ့နေရတယ်အထင်းကလေးရှိရတယ်အထင်းကလေးမရှိဘူးဆိုရင်လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲလှုပ်ကြမှာပဲမကောင်းတာပဲအလုပ်များမယ်လေကောင်းတာဆိုတာရေးစံ လွှမ်းနေရတဲ့အထက်တက်နေရတဲ့ရေဆန်းဆိုတာသွားရခက်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်မကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုတာရေဆုံးလွယ်တယ်ညှော့ချလိုက်ရုံပဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အတွေးတွေမတွေးနဲ့အတွေးတွေတွေးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိန်းဝတ်သွားတယ်စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိန်းဝတ်သွားလို့ရှိရင် ကိန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကအကြောင်းရှိရင်ပေါ်လာလိုက်တယ်လို့ပြောတာနော်ကဲပေါ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်တွေးကြည့်တာမှာတခါတရံကြတော့ဟိုငငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်ကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်နော်ကံကလည်းအဲ့လိုပေါ်ပေါ်လာလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတာ accumulate ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ဆို online ပေါ့ online ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါ အကျိုးပေးကြရှင်အကျိုးပေးမှသူကကြောက်မသွားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနစိတ်အတွေးသုံးမျိုးမတွေးမိဘူးပဲအဲ့တော့မတွေးနဲ့ဆိုဘာတွေးရမှာတော့တပည့်တော်တို့ဘာတွေးရမှာတော့ဆိုသူများပစ္စည်းကိုရလို့တဲ့အတွေးနဲ့မတွေးနဲ့တဲ့တရားသဖြင့်ရတဲ့ကိုပစ္စည်းကိုသာကိုလိုချင်တဲ့အတွေးပဲရှိရမယ်သူများကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့အတွေးနဲ့မတွေးနဲ့တဲ့ကြီးပွားကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ အစဉ်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့အတွေးပဲတွေးပါတဲ့အဲ့ဒါကိုမေတ္တာအတွေးလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးနဲ့အစားထိုးရပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအမြင်မျိုးမြင်ရမှာတော့ဆိုရင်အစကပြောရတဲ့ကာမတက္ကတာဒိဋ္ဌိကိုလှုပ်တာကိုပဲဆိုင်တယ်ကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့ငါပဲအမွေခံရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိပါစေတဲ့ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီမှန်ကန်သွားပြီနော်ကဲအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာမှန်ကန်သွားလို့ရှိရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှန်ကန်မှုလိုအပ်သေးတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလိမ့်မပြောအောင်လိမ့်နေဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဖြစ်နေတာကတခြားပြောတာတခြားသိရတဲ့နဲ့ကိုတကယ်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောတာကတစ်ခုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပြောတာ နော်မုတာတိအပုတ္တဝတ္ထုတကယ်မဖြစ်တဲ့ဟာကို အဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ပြောရင်ဒါလိမ်နဲ့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိမ်းရမယ့်ဟာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဂုံးမတိုင်နဲ့အဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဂုံးတိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်လည်း တာတဲ့ကွယ်မရတဲ့ကွယ်အချင်းချင်းရံဖြစ်လို့မိသားစုအတွင်ဘယ်တော့မှမတည့်အဲ့ပုံပြဿနာတွေနဲ့မရှိဘူးလားတချို့အိမ်တော်တွေအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နော်သူများတွေမတည့်အောင်လုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့တဲ့တဲ့လူလည်းတယောက်မှမရှိဘူးအမြဲတမ်းကွဲပြဲနေတာပဲဟောကံရဲ့ပုံရိပ်တွေလာနေတာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲအောင်မတိုက်ဘူး ကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှစိတ်ဆက်စကားပြောပေးတယ်ညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုးညီညွတ်အောင်လုပ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တဲ့အပြောမျိုးဆိုရှောင်တယ်တဲ့အောင်လုပ်ပေးတယ်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်အပင်ငရဲကြတဲ့အပြင်လူဖြစ်လာရင်လည်းမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူများတွေမတက်အောင်ပြောတဲ့အပြောမျိုးကိုရှောင်ပါတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ back back လို့ခေါ်တယ်နောက်ကျောကနေကြိုက် တိုက်နော် back bite or cylinder အဲ့ဒါမျိုးမပြောနဲ့ပိတုနာဝါစာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်မှုတွေစိတ်သုံးတော့မလုပ်ကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်လို့ရှင်ကိုဟာခင်မင်မှုစိတ်သုံးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်စကားပြောလို့ရှင်ကျမ်းတဲ့စကားမပြောရဘူးတဲ့ဆဲတာလေးပါလေတချို့ကနှုတ်ကြီးကိုကျိုးနေပဲနော် မကြောက်မနာတာဆဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်။တာမန်သာအောက်မေ့မနေနဲ့အဲ့ဒီဆဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဆဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းတယ်နားရကြားတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ချမ်းတယ်စိတ်ကိုချမ်းတမ်းသွားစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆဲရီတိုင်းထွာတဲ့ဖရုဒဝါစာ စကားမျိုးကိုမပြောရဘူးတဲ့။မပြောရမလို့ကျင်နာတဲ့စကား ခင်မင်ပွဲရကောင်းတဲ့စကားချိုးတာတဲ့စကားဒီလိုဟာမျိုးပြောရမယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပြောရမယ်ပြောတော့ပြောကြတာပဲလူတွေကနှုတ်ချိုရှူတပါးဆိုရင်သို့တော်လည်းပဲချိုးချိုးသားသားမပြောမပြောချင်ကြဘူးဘာလို့မပြောချင်လို့ဆိုအတွင်းကဒေါသရှိနေဟုတ်တော့ပြောတာငါစိတ်တူတယ်မပြောချင်ဘူးဟုတ်လားစိတ်ကတိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှချိုးချိုးသားသားမပြောမိဘူးအဲချိုးသားတဲ့စကားကို ကြိုးစားပြီးတော့ပြောရမယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်တုန်းကသူများကိုဂုံမတိုက်ခဲ့ဘူး၊ကွဲနေတဲ့လူတွေကိုညီညွတ်အောင်လိုက်လုပ်ပေးတယ်။ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုညီညွတ်အောင်အားပေးတယ်။အဲ့လိုလုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပါရမီပုံရိပ်အနေနဲ့ဘဝအမှတ်တစိတ်တွေဘာတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်ဘုရားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေမှာသွားပါတဲ့ချောင်းရှိတယ်။32ချောင်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။32ချောင်းရှိတယ်။ ဖះကြတော့အချောင်း40ရှိတယ်သွားအပေါ်က20အောက်က20သွားတော့40ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ခုနကသူများကိုခုံးမတိုက်ခဲ့တာဒါပြင်လူတွေကကြည့်ရတယ်တော့ခုံးတိုက်မှုမရှောင်ခဲ့လို့32ချောင်းပဲရတယ်လို့အောက်မေ့နော်ကဲကို့အတိတ်ဘဝကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်တော့မဟုတ်သေးဘူးကို့သွားကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ဟိုဘဝတော့ဒါမလုံခဲ့ဘူးဒီကုသိုလ်မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကြိုးစားလုပ်ပေးရဖုဒ္ဓဝါစာကျမ်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆဲတယ်ရေးတယ်မကြောက်မနာတာတွေပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှသူဟာတိမ်မွေးတဲ့အတန်ကြားရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့နာမချမ်းသာဆရာတွေကြီးပဲကြားမယ်ဘယ်ဘဝမှာနေနေသူဟာချိုတာတဲ့စကားတခါတော့မိသားစုတစ်ခုတွေ့ဘူးတဲ့တအူးတွေ့ဘူးတဲ့ တအိမ်လုံးဟာပြောကြမ်းတယ်နော်အမေလုံးတဲ့လူကလည်းသားပြောလိုက်ရင်ချိုးချိုးသားသားပြောတာခါမချဘူးဆဲနေတာဆဲပြီးတော့ပြောနေတာဒါရိုးရိုးတန်တန်စိတ်ဆိုးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်သမင်းကျွေးတာတောင်မှပဲကဲဆာဟဲ့အော်နာဝန်ကြတို့ဘာတို့ဆဲဆိုပြီးတော့ကျွေးတာတချို့ကအကျင့်ကြီးပါပြီးတော့နော်မပြင်လို့မရဘူးဆိုမဟုတ်ပြင်လို့ရပြင်ရ သုဒဝါစာမပြောမိအောင်နေရမယ်ကိုယ့်ကိုဒီတမိုင်းလောက်ရလူဆိုတာအလုပ်တစ်ခုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ဖို့ရအတွက်ဘာတွေလိုအပ်တုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကယုံကြည်ချက်တတ်တာရှိရမယ်နော်ယုံကြည်ချက်တတ်တာရှိရမယ်နံပါတ်2ကကြိုးစားမှုလောလဝိရိယရှိရမယ် ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမအောင်မြင်ဘူးကြိုးစားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမအောင်မြင်ဘူးနောက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုတမာတိဆိုတာလည်းရှိရတယ်သူဟာနောက်တစ်ခုကပညာဆိုတာရှိရတယ်အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့မှမအောင်ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့တတိထားတတ်မှုရှိရတယ်တတိထား ခန္ဓာအတွေးမျိုးတွေမတွေးမိဖို့တတိထားမယ်တွေးရမယ်အတွေးမျိုးတွေးတတ်ဖို့တတိထားမယ်မပြောရမယ့်စကားမျိုးကိုတတိထားရမယ်ပြောရမယ့်စကားမျိုးကိုတတိထားပြောရမယ်ကြည့်နေတာတွေရှောင်လို့ရတာပဲမူတာဝါဒရှောင်ရမယ်မှန်တာပဲပြောရမယ်ဒီသူများဂုံတိုက်တာမပြောရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်အောင်သာလုပ်ရမယ်ဆဲရည်တဲ့ရိုင်းကြတဲ့စကားမသုံးရဘူးချိုတာတဲ့စကားပဲသုံးရမယ်နောက်တစ်ခုကတမ္ဖပလာပါ အကျိုးမဲ့စကားတွေပြောတယ်အချိန်ခါမဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်သံဖပလာပပိန်ဖြင်းသောစကားဆိုတာကြည့်လေစဘာပင်များအထဲထဲမှာအဆံမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိန်မနေဘူးလားပိန်နေပါအေးအဲ့ဒါလို့ဘာမှအနှစ်မရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုအဲ့ဒါသံဖပလာပလို့ခေါ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲရှောင်ရတယ်တဲ့ပြောပြီဆိုရင်အကျိုးရှိတာကိုပဲပြောမယ်ကောင်းတာကိုပြောမယ် ဒီဘဝအကျိုးရှိရမယ်စီးပွားရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပညာရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်လူမှုရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်မိသားစုအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကျိုးရှိရကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောရမယ်ဒါကိုဆိုလိုတာအဲ့တော့အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုဒီသုံးမျိုးကိုရှောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမ္မာဝါစာဖြစ်လာတယ်တမ္မာဝါစာဖြစ်လာလို့လူဖြစ်ကျိုးနတ်ပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့တရားလူဖြစ်ရကျိုးနတ်တယ် ကဲနောက်တစ်ခုအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘာတွေရှောင်ရမှာတော့ဆိုပါဠိပါဒသူများအသက်တတ်တာကိုရှောင်ရမယ်ရှောင်တယ်ဆိုတာဘာကောင်မှမတတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုယ်လာကြိုက်တဲ့ချင်းလေးကြိုးလေးအစားပြီးမတတ်တာမျိုးဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ် ဒီပြနေရာတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းချင်းကလေးတွေကြတော့လက်ဝါးကြားထဲမှာပဲအသက်ထွက်သွားတာတွေများတယ်ဖက်ခနဲ့ဖက်ခနဲ့ရိုက်ကြတာနော်ခုခေတ်ဆိုသားဆိုးသေးတယ်ဘာတော့လျှက်စစ်နဲ့ဟိုရက်တောင်နေနဲ့ဖြက်ဖြက်ခနဲ့ချနေကြတာပဲအဲ့ဒီကအတော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာပဲဒါနော်ဒီကောင်လေးတွေကအသက်လက်သိရှိတာမဟုတ်ခဏနေသေးကြမှာပဲမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးရောမောခြေနှောင်နဲ့ဝင်နေလိုက်ဘောချိန်ကပ်ရင်လဲ သူတို့မလာအောင်လေးရှင်သေးလေးပါလေးထွန်းထားလိုက်လဲမလာဘူးပေါ့ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူနဲ့တတ်တဲ့ဟာဗျာဒီပါဏာတိပါဒလွတ်တယ်လို့တော်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကိုမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ဘယ်သူမှအသက်မထွက်စေပါနဲ့တဲ့ဒါရှောင်ရမယ်ကိုယ့်လက်နဲ့ဘယ်သူမှမသိစေရဘူးဘယ်တတ္တဝါမှကိုယ့်လက်နဲ့သိတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူး အဲကိုယ်လက်နဲ့မသေးဘူးဆိုရင်မင်းဘသူတတ်လိုက်စမ်းလို့ခိုင်းရင်လည်းတူတူပဲနော်အဲ့ဒါတတ်တာကိုသဘောကျရင်လည်းတူတူပဲချီးမွမ်းရင်လည်းတူတူပဲတချို့ကပါတယ်ကိုမလို့ရှင်တော့သူများခိုင်းတူတူပဲအဲ့ဒါလေနော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူတဲ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ဗဒမျိုးရှောင်ကကဲမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကံရဲ့ပုံရိပ်တွေဘာတွေလာတော့ ယောဂများတယ်ငငယ်ရွယ်နဲ့သေးတယ်ဟောတချို့ကြည့်ပြီမွေးလာကြတဲ့ခြေခံနဲ့ဆရာဝန်နဲ့သွားနေရဟုတ်လားမွေးလာကြတဲ့ယောဂါနဲ့မွေးလာကြတဲ့တချို့မျက်စိတစ်ဖက်ပါမလာဘူးမွေးလာကြတဲ့လက်တစ်ဖက်ပါမလာတာမွေးလာကြတဲ့နှကန်းကွဲတာဆရာဝန်တွေကတော့ပြောမှာဘောဗတ်တက်လူလို့နှကန်းကွဲတယ်ဆိုရင်ဒီဗတ်တက်လူတာကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံရဲ့ပုံရိပ်ပဲအဲ့ဒါတော့ ဟုတ်ကဲ့သူများတွေပါမကွဲပဲသူ့ကြမှာလာကွဲတယ်ဆိုဗာတတ်လို့လို့လို့ပြောစရာမလိုဘူးကံရဲ့ပုံရိပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီဖြစ်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါပဏာတိပတ္တကံရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ရုပ်ပြည့်ဆင်းရဲဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုအဋ္ဌိနာဒါနသူများပစ္စည်းကိုယူတယ်ခိုးတယ်လို့ပဲဘာသာပြန်တာခိုးတာဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့နော် ကြည့်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကြောက်ရောင်းတဲ့သူကလည်းကြောက်အတုနဲ့အစစ်နဲ့ရောရောင်းတာမျိုးတို့ဟုတ်လားကိုကြိုက်တဲ့ဈေးပြောရောင်းတာတော့ရပါတယ်အတုမရောင်းရအောင်အခုဆိုဗမာပြည်မှာဈေးတွေအတုရောင်းတာရန်ကုန်မှာဈေးဆိုင်တွေကပြောတာကြားတယ်အတုရောင်းတာတွေအများကြီးပဲတိတ်ကြောက်ဆန်ကောင်းတကယ်ရောင်းနေကြတာနော်တလောကဘုန်းကြီးကအဲမင်္ဂလာဈေးက ရှေ့ဆိုင်ကတကာလာလျှောက်တာသူစီလည်းလာတယ်တဲ့အတုတွေသူကတော့အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့အတုရောင်းတာတွေအများကြီးပဲအခုအရင်က PDI ပေါ့ဘာပလက်ဆိုတဲ့ဆေးတွေမထုတ်ဘူးအခုကြောင်းနေတာတွေအတုတွေပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါလို့လှုပ်ထာမျိုးတွေဟာဒါကြတော့ခုနကပြောတဲ့ခိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါတွေကနော်ခိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ် အဲ့တော့တချို့ကပြောကြတယ်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းလို့ကိုတင်ပြီးတော့ဈေးတင်ပြီးတော့ရောင်းတာအပြစ်ရှိလားတဲ့ဆိုဈေးကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဈေးကိုပြောရောင်းလို့ရတယ်လေသို့တော့မပြောနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကဥမာမဲ့1000ပေးထားရတယ်ပေးရတာ900ပေးထားတာကို1000ပေးထားရတယ်လို့တော့မပြောနဲ့အဲ့ဒါတော့လိန်တာပေါ့အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ပေါ့ ဘလောက်ပေးရတယ်ပါမပြောရင်ပြောကိုရောင်းနိုင်တာတော့ဒါပဲရောင်းနိုင်တယ်ဒီတည်းရှော့မပေးနိုင်ပြောခွင့်ရှိပါတယ်ဒါဒါနဲ့ငရဲမကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရောင်းတဲ့လူနဲ့ဝယ်တဲ့လူကြိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူကလည်းသူကြိုက်လို့ဝယ်တာလေသို့တော့အတုကိုအစ်စ်နဲ့ရောမရောင်းနဲ့မကောင်းတာကိုကောင်းတဲ့ထဲကောင်းတဲ့ထဲကိုမကောင်းတာထဲမရောင်းနဲ့ဒါဆိုရင်အပြစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါလို့လုပ်ရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်ဒါခိုးတာတနည်းပဲเนาะပြီးတော့ စီတို့ဘာလို့ရောင်းရင်ပိတ်တာမပြည့်ဘူးဆိုရင်ဒါခိုးတာပဲပြည့်ရမယ်အလေးချိန်ပြည့်ရမယ်ချိန်စင်းလဲတင်းစင်းလဲဒါမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးတဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိဏဒနာမလွတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မှန်မှန်ကန်ကန် ရောင်းဝယ်တာတာမန်အာစီဝရောင်းဝယ်စားတော့တာမှန်တယ်မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ကုသိုလ်ရသေးတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောဒီဟာကမကောင်းဘူး ဒါကဈေးညံ့တယ်ဒါကဘလောက်ပဲတန်တာကိုဘက်ကဟာကကောင်းတယ်ဟောကောင်းတာမကောင်းတာပြောလို့ရအဲ့လိုပြောင်းပြီးပြောပြီးတော့မှန်မှန်ကဟိုဒါနဲ့ဒါတူတူပါပဲဥမာပဲဈေးညံ့တဲ့ဟာအရေးချင်းမရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဟာကိုအရေးသွေးမကောင်းတဲ့ဟာကိုကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ရောပြီးဒါလည်းတူတူပဲဆိုပြီးတော့ရောင်းရင်တော့ပြည့်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုကတော့အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာရိုးသားမှုလိုအပ်တယ်ပေါ့ ကျိုးသားမှုလိုအပ်တယ်ကျိုးသားသားနဲ့စီးပွားရှာတယ်အမှန်တိုင်းစီးပွားရှာတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့အပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ကျိုးသားတဲ့မယိုးသားဘူးဆိုတော့ဘသူသိကိုသိတာပဲဒါကိုသိတဲ့ကိစ္စပဲကိုစိတ်ထဲကပဲယိုးသားတယ်မယိုးသားဘူးဆိုတော့ကိုသိတယ်အေးဒါကြောင့်မို့အဒိဏဒါနဆိုတာကသူကခိုးမှတိုက်မှအဒိဏဒါနမဟုတ်ဘူးအခုလို့ မမမကန်လောက်တာတွေမှန်သမျှပစ္စည်းရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမမကန်လောက်တာမှန်သမျှအရိဏဒါနာထဲမှာပါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲကံရဲ့ပုံရိပ်တွေကလုံးသမျှတွေကလွဲပြီးတော့ကိုယ်ပစ္စည်းတွေခဏခဏဆုံးရှုံးနေတဲ့မိလောင်တဲ့ထဲလဲပါတယ်ရေမျောတဲ့ထဲပါတယ်ခိုးခံရတဲ့ဟောစသဖြင့်ဒီလိုဟာတွေကဒါကံရဲ့ပုံရိပ်တွေလာတာပဲနော်အေးဒါကြောင့်မလို့လှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိဏဒါနသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်မယူပေးတာကိုပဲယူတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကတန့်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့သုံးကြတယ်စားကြတယ်အပြစ်မရှိဘူးတရားကနော်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာဒီ ကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားမှားရရင်လောက်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှားမှားရရင်ကာမေတိမိစ္ဆာစာရကံမျိုးကိုကျူးလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူစင်မမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အလုံးကမုံတိခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရက်ထဲမှာဆိုရင်ရှင်ပတ်ပေါ့နော်လူတကာကအမြင်ကခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါအပေါ်ဆုံးအပြစ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်အပင်ငရဲကြတာတော့မပြောနဲ့တော့ပေါ့နော်သူလို့ရင် လုံးသလောက်မကောင်းတဲ့ဟာတွေကနေအကျိုးပေးခံတယ် အဲ့တော့ကဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကရောက်လာရင် ကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ခုနပြောနံပါတ်1ကကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်မှုသိမြင်မှုဆိုရယ်ကာမတက္ကတာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ရှိပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်တယ်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလှုပ်တယ်ဒါတွေလုံနေလို့ရှိရင်ဒါလူဖြစ်ချိုးနှပ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အကယ်၍သာလူဘဝရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာ တွေးတာလည်းပဲတွေးချင်သလိုတွေးတယ်ပေါ့အပြစ်မကင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေပြောတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်ကြိုးမနှက်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသူကကြီးတဲ့နှိမ့်တဲ့ဘဝရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်အေးဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ကြိုးနှက်ပါစေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော် အဲ့တော့လူဖြစ်ကျွန်းနှံ့အောင်ဘယ်သူလုပ်ရမလို့ဆိုကိုယ်ပဲလုပ်ရမယ်ဒါသူများကိုမေးစရာမလိုကိုယ်ပဲလုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူဘွားရောက်လာလို့ရှင်အတိတရားနဲ့တတိတရားပေါ့နော်အတိတရားနဲ့တတိတရားဆိုတာစာပေလိုပြောမယ်ဆိုရင်တတိတံပစင်ညလို့ခေါ်တယ်တတိဆိုတာငါကောင်းအောင်နေရမယ်ဒီအတွေးမျိုးမတွေးရဘူးဆိုတာတတိရရမယ် ဒီအပြောမျိုးငါမပြောရဘူးဆိုတာတတိယရမယ်ဒီအလုပ်မျိုးငါမလုပ်ရဘူးဆိုတာလည်းတတိယဒီအတွေးမျိုးကိုတွေးရမယ်ဒီအပြောမျိုးကိုပြောရမယ်ဒီအလုပ်မျိုးကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတတိထားတယ်မြဲတာအဲ့ဒါကတတိလို့ခေါ်တယ်တမ္ပဇဉ္ညအတိတရားဆိုတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ဒါလုံးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေလာနိုင်မယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်ငါပြောနေတဲ့အပြောဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အပြောလားအပြစ်ရှိတဲ့အပြောလားစဉ်းစားဟုတ်ကဲ့ငါတွေးနေတဲ့အတွေးဒီအပြစ်ရှိတဲ့အတွေးလားအပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလာလိုက်ဟောစဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်လဲသိလားအဲ့ဒါကအတိတရား အဲ့ဒီတတိတရားနဲ့အတိတရားအခြေခံအားဖြင့်လူလောကမှာရှိနေပြီဆိုရင်ဒါတပိုင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ချိုးနှပ်ပြီလို့ပြောရနော်သို့တော့ကြီးတဲ့လူဖြစ်ချိုးနှပ်အောင်လုပ်လို့ရသေးလားလို့ဆိုရသေးတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါက foundation ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လူဘဝရလာလို့အရင်မရှုံးရုံပဲရှိသေးတယ်အမြတ်မရသေးဘူးနော်အမြတ်ရဖို့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲ အမြတ်ရဖို့ကြတော့သူ့တဲ့တစ်ဆင့်တက်ရလိမ့်အောင်မယ်။ဘာတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလို့ဆိုရင်အော်လူဆိုတာရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာတကယ်တော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာလည်းမိန်းမဆိုတာလည်းအပေါ်ယံနာမည်လေးတွေပေးထားတာတကယ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတကယ်ရှိနေတာရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီယုံနံနှစ်ခုဟာလည်းပဲထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးတာဖြစ်တယ်။တို့တွေဟာထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံနဲ့နံဒီနှမျိုးတည်းနဲ့ဒီအတိအသစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တိနံတွေနဲ့ပဲဒုဘဝဟာရှိနေတယ်။ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိရှိဖို့လိုသေးတယ်။ယုံနဲ့နံနှမျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိကလေးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့် ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ဒီအတိလေးဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တွေ့တာမှုတွေရော့လာတယ်လောဘကိုလျှော့ချနိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းလျှော့ချနိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့မောဟကရော့သွားတော့ဒီအတိတိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အော်လူဆိုတာတနေ့ကျတော့တေကြမှာပဲမာမနာတွေထားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူး တနေ့နဲ့တနေ့ငါရဲ့ရုပ်တည်နံတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတာပါလားဆိုတဲ့ရုပ်နဲ့နံနှမျိုးသာရှိပါလားဆိုတဲ့ဒီအတိလေးသိလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘဝပေါ်မှာ တွေ့တာတာနည်းသွားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတာတွေလျော့လာတယ်မိသားစုပေါ်မှာတွေ့တာတာတွေလျှော့ချနိုင်လာတယ်လျှော့ချလာတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတွေ့တာတာလျော့သွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့တောကလည်းလျော့လာတာပဲတောကလည်းလျော့လာအတွေ့အတာရှိမှတောကရှိတာ အတွေ့အတာမရှိရင်တောကမရှိဘူးလေဟိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေပါကိုနဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုတောကမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့တွေ့တာမှမရှိတာတောကဆိုတာကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာမတွေ့ရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တောကမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ကဒီဘဝတွေမှာငြိမ်းချမ်းမှုကိုရသွားတယ်။ဩဒါကြောင့်မို့လို့လူဖြစ်ကျိုးနှံ့အောင်တဆင့်တက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် လူဘဝဘဝဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာလဲဆိုတာကိုတစင်တဲ့သင်ကြားလိုက်။ဩဘဝဆိုတာယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုနဲ့တိဆောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုဟာလည်းဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဆံရအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့နဲ့ဒီမမြဲဘူး။သာဝရပြောင်းလဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်จิตနဲ့ဆရာမကောင်းဘူး။จิตနဲ့ဆရာမကောင်းတာကိုသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာ။နော်။ အနိစ္စဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲပျက်စီးနေလို့အနိစ္စလို့ခေါ်တာဒုက္ခဆိုတာအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပျက်မှုတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်တရားနံတရားကိုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီရုပ်တရားနံတရားကို မနှိမ့်ဆက်ရအောင်ဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြစ်လို့ရ မရဘူးတွန်းလှန်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့တကူအာနာပါဝါကိုယ်မှမရှိဘူးကိုယ်အလိုကြဖြစ်သလားဆိုတာတခုမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လူဆိုတာအမြဲတမ်းငယ်ငယ်လေးချောချောလှလှလေးမအိုချင်ကြဘူးဒီတိုင်းပဲပေါ့လားဖြစ်ခဲ့လားဖြစ်ပါအေးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တာကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်တာကိုယ်အလိုအတိုင်းမဖြစ်တာအနတ္တတဲ့ဟောအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားပေးလာလို့ရှိရင် ခုနကခုနကတဲ့အရှင်းမြင့်လာတဲ့အတိမျိုးရလာလိုက်တယ်ခုနတော့ကကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်လျုံကကောင်းရာဘဝပဲရောက်နိုင်သေးတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးအခုလိုဒီအမြင်မိုးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတဆင့်တက်လာတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကအေးတဆင့်တက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ ဘဝတန်တရားကြီးပေါ်မှာညီငွေတဲ့အတိညာတွေရလာမယ်လွတ်ချင်တဲ့အတိညာတွေရလာမယ်ဘဝတန်တရားကြီးရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအကုန်လုံးသိရုပ်တရားနာတရားတွေရဲ့သဘာဝတွေကိုအကုန်သိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတွေ့တာမှုတွေအမြင်မှမှုတွေတန်တရားဖြစ်မှုတွေအလုံးကိုပယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးအတွက်ဘာမှတောကမဖြစ်ဘဲနဲ့တကွငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုရတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးစိတ်ထက်လေးငြိမ်းအေးသွားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် လူဖြစ်ရကြုံနတ်ပြီလို့အဲ့ဒီကြတော့မှ အပြည့်အဝလူဖြစ်ရကြုံနတ်တယ်ခုနတုန်းကအခြေခံအားဖြင့်ကုသိုလ်ကမ္မပဒတရား10ပါးကိုကျင့်သုံးရင်လူဖြစ်ရကြုံနတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတဲ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ခုနကဘုရားလိုပြောရင်တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ မတရားဖို့တရားရသွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်လူဖြစ်ရကြုံ납ပြီလို့အဲ့တော့လူဖြစ်ရကြုံ납ဖို့အတွက်တို့တွေလမ်းခုလက်ကိုရောက်အောင်သွားဖို့လိုတယ်တဲ့နော်လမ်းခုလက်လေးအခြေခံလေးတောင်မှတို့တွေအုပ်အခြေခံအုပ်မြစ်လေးတောင်မချနိုင်မဲနဲ့အထက်ကိုတက်ဖို့ဆိုတာအတော်ခရင်နေဒါကြောင့်မို့ပထမအခြေခံလေးကိုရအောင်လုပ်ရမယ်အခြေခံရပြီးတဲ့အခါအထက်ကိုတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုကြိုးစားမှ တို့တွေဟာလူဖြစ်ရကြိုနတ်မှာလို့ဒီကနေ့လူဖြစ်ရကြိုနတ်ပါစေဆိုတဲ့တရားကိုဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရရှိလာတဲ့လူဘဝတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့လူဖြစ်ကြကြိုနတ်ကြပါဆုံးတည်း